Eh, eh, qui sono le 10 e come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina mister, master, maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David sì David, perché no David? David Lynch. It's uh, June 12, 2022, it's a Sunday here in Naples. Uh, um, mm, middle morning in this moment, it is still right now 87 and shoe fine at around 31 Celsius. And this means that it's that day really, really, really, really, really soft like this days in this period. Uh, ormai tra una settimana sarà estate, quindi questo è anche oltre che normale. As regard the YouTube non il falduit, it, but il falduit it nei casi always, anzi credo proprio che lo farò, però forse posticipo a domani, non so, vediamo. Comunque, eh, in the case you are interested, eyes open. Anyway, as he and you all just see from the window, you can see anything. And so, perhaps you can see only uh, qualcosina, forse solo da, from the sunglasses. So as you can see from the sunglasses, uh, <laughs> sì, I think that Zephyr sempre potrebbe salire, ma l'estate praticamente è sempre così. But the really important thing with this atmosphere is that today we are going to be enjoying, anzi io direi proprio che we have, perché comunque la una mattinata notata, today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful. Blue Skies and Golden Sunshine, I think All Along the Way. Ovviamente All Along the Way, come sapete, intendo soprattutto gli amici americani, molto minore rispetto a voi perché abbiamo un orario completamente diverso. Ma ah sì, speriamo comunque continuare con questo trend anche domani, per cui Say that this is so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain behind the mini CDs and it's uh, green roller shooter green roller shooter in these days and, most of the summer and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eh, ma, grazie di molto people, volevo dicendo, riporsi un saluto davvero a tutti e indolso, I hope you all have a great breakfast, io la farò tra poco, il mio stomaco pronto come sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto rispetto a qui, non che non ci consoliamo sempre quando facciamo colazione, anzi tra l'altro la curiosità è che le due parole se pronunciate in italiano, consolazione e colazione, fanno anche rima, ma io quando il tempo è brutto non so perché in realtà mi consolo ancora di più. I'll see you! uh, in the video tools if I'll do it or tomorrow. Good morning, sì, qui siamo, sapete forse no, qualcuno, il palazzo, è la casa di mio nonno. E diciamo al pomeriggio sono le due, uh, mister, master, maestro, o semplicemente... semplicemente... David, sì, perché no David? David Lynch It's June 12, 2022, it's a Sunday in Naples. A clear, clear afternoon, very still right now. It is 7 and June at around 31, so yes, this means that it's today really, really, really, really soft, like this days and this period, and also over because seems more a summer climate e spring, l'altra parte ormai tra una settimana sarà estate quindi anche normale uh, il video tools if I'll do it so I separate from this so I open if you're interested Anyway, music and all, I just see this other window. Ormai già pomeriggio è una temperatura quella. Today qui è to, the really important thing, this atmosphere, see that? Today we have, today we have. Those beautiful, those beautiful was beautiful, was beautiful, was beautiful. The Oscar Single Lens Shell, I think All in the Way, ovviamente sempre minori rispetto agli amici americani perché l'amore è un veramente diverso. Speriamo di continuare con questo trend anche domani. Per cui se ne disse soffrono di Saddam Mitical Wind, da una cortina, ma tosso come se fosse sempre a casa mia. Il Mitical Wind quindi di Orange Red, Blue Water, Curtain Hits, Killer Shooter, Near Me, In These Days. Cefali, Framamiti col Chivole, Modi GX 640, IPG, IPG 625. Eh, poi, grazie di Mood People, un follow da Chandra Riporsi, un saluto davvero a tutti, un dolso, vai più le regretto breakfast. Io già l'ho fatta, sono pomeriggio, ma spero voi possiate consolare soprattutto se il tempo che si sta le vostre non che non ci consoliamo sempre nel tempo è bello, anzi, resto due parole in italiano, fanno anche rima, consolazione e colazione, ma io quando il tempo è brutto mi consolo ancora di più. Al see you, io tuzzi e fa di Victor tomorrow. Scusate se qui è sempre la voce bassa, purtroppo un po' per l'orario, un po' perché le persone anziane, appunto dove ormai qui ci sono molte persone anziane, non possono parlare più di tanto, ho sempre paura che possa succedere qualcosa. Altrimenti parlerei normalmente, purtroppo è così. Agreste de aquí.